Mira, tú dices, oh, o, nos vamos nosotros o se van ustedes. Pero como ustedes se, acaban de mudar, nos vamos. Arranca para el cuarto. Muchas gracias. Se pueden ir a su casa. Arranca para el cuarto. Para el cuarto. Vale. vale. acá. rápido, Cuatro minutos me quedan. sabe, ya sabe. módulo ah, Como así me traicionaste. Tantos años que hemos pasado explicando. Somos racistas, Dios mío. Con esta gente no se puede juntar. Espera. Mira un por un. Y ve que tú estás ahí juntándote con los enemigos. Ellos son los enemigos. Pero el punto es que usted mismo tiene que ah. entenderlo bien. No, no, no, no, que pasa? nada. Tú vas a tu cuarto inmediatamente. ¡Vamos, muévete! siento que mi, mi español y el inglés me van a mezclar. Look at the point. I don't want to see. I don't want to see. I don't want to see. okay, well, I don't want to see you here. Get lost. Bugger off. Lois, come on.